Sraith Pictiúr 19. Cuairt an Uachtaráin. Dé Máirt a bhí ann. Bhí cruinniú Chomhairle na nDaltaí ar siúl ar a ceathrú tar éis a haon. Bheartaigh siad cuireadh a thabhairt don Uachtarán teacht chun na scoile. Chuaigh Aoife go dtí oifig an Phríomhoide. D'iarr sí cead uirthi. Cúpla seachtain ina dhiaidh sin, fuair na daltaí litir ó Áras an Uachtaráin. Dúirt an litir go raibh an tUachtarán sásta teacht chun na scoile. Bhí an-áthas ar na daltaí. Ar an seachtú lá déag Eanáir, tháinig na tuismitheoirí, na daltaí agus na múinteoirí le chéile. Thosaigh siad ag comhoibriú le chéile chun an scoil a ullmhú. Rinne na tuismitheoirí ceapairí don ócáid. Ghlan na daltaí halla na scoile agus shocraigh siad an stáitse. Lá na cuairte, bhí an aimsir uafásach. Bhí scáth báistí ina láimh ag gach duine. Chuir an príomhoide fáilte roimh an Uachtarán. Sa halla, labhair Cathaoirleach Chomhairle na nDaltaí ar dtús. Chuir sí fáilte mhór roimh an Uachtarán arís. Ansin labhair an tUachtarán. Ghabh sé buíochas as an gcuireadh chun na scoile. Tar éis na hóráidí bhí ceol agus damhsa ar siúl ar an stáitse. Bhain gach duine taitneamh as an ócáid. Ansin bhí tae agus caife acu. Cheap na daltaí gur ócáid iontach stairiúil a bhí ann don scoil.